Oh Gisèle, Gisèle, quelle mystère Tu ne vis que dans le virtuel Pour nous tu n'as plus aucun mystère Tes joues aussi courtes que les vies de ton père Tu regardes tous ceux que je déteste tu ne veux pas de tes Encore un soir où tu vas ignorer tous ces mecs jusqu'à 5 du mat. Tu vas rentrer seul, c'est cher, ouais, c'est pas l'éclat. Bref, encore un soir où tu te dois. Tu que pour Les appareils photos Mais c'est toi, tout est si frais. Tu ne jures que par les Carrera et Ferrari, jaune et le champagne. Tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel concours. Et te faire changer, oui, je sais. Mais chez toi, tout est si frais. Tu ne jures que par les carrés, les Ferrari. qui joue, the le champagne.